Bueno, pues somos sus amigos. Elida. Y Rafael Cavazos. Con un tema por demás nuevamente. Pues es un, es un tema interesante. Interesante eh, porque se trata de la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? Eh, dice, eh, vamos a hacer un pasaje bíblico, si usted nos lo permite, para poder lanzar e, e, e, este comentario. y se encuentra en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. 3.16. En el capítulo qué? 3. versículo 16. Fíjense lo que dice este pasaje para que podamos hablar de la indiferencia. Dice así, sí, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice te vomitaré de mi Tremendo. eso ha sido como una base para el comentario de la indiferencia. Cuando nosotros nos damos cuenta de que las personas son indiferentes, ¿cuál es más o menos su actitud? Ok, pues la actitud es simplemente escuchan, pero como si no escucharan. O sea, como que se resbala. O, <laughs> ven, como que se resbala. Como si no vieran. Como si no vieran, así es. Están, pero como si no estuvieran. Correcto, Son, así es. Pero como si no fueran. Son, pero como si no fueran, así es. No, van, no van ni vienen. No van ni vienen. No suben ni bajan. <laughs> se, se queda la persona pues eh, así, o sea, como como, no sé, anestesiada o... <laughs> bueno, los, chavos decimos nosotros, ¿verdad? Los chavos. Eh, eh, no agarran la onda. No van ni vienen, ¿verdad? Ok. Sí, pues... Eh. Entonces, pero esto cómo afecta en su relación con los demás. Ok. Ah, afecta muchísimo porque, ah, o sea, no no toma, no toma ninguna actitud ni buena ni mala. <laughs> o sea, sin, interés, o sea que no, no, no pone, no pone el interés o la atención. Bueno, este, si me están hablando de esto, por ejemplo, en les, les hemos, eh, hemos hecho los comentarios y haciendo la invitación también a las personas que, que gusten llamar, eh, que quieran superarse, que quieran superarse, y eh, que, puedan o quieran hacer algo eh, en la vida independientemente de lo que estén haciendo, de su trabajo. este, entonces, muchas de las veces la, la, persona tiene tiene el trabajo, tiene, pues eh, está bien, se siente bien. Eh, entonces, este, pero como ella se siente bien, no, no, le falta nada, o él o ella, este, pues no, no piensa en, los demás, en los demás. Eh, pues puede ser una amistad, un familiar, qué sé yo, otra persona, porque sí sabemos de personas que, que están pasando por necesidades de, trabajo, este, que tienen una parte de tiempo de trabajo o que no tienen trabajo. Eh, son muchas las necesidades que hay. Entonces, pero esa persona como está, está bien, gracias a Dios, este, se mm, convierte en una persona indiferente, ante la situación de los demás. exactamente, en, en lugar de, pues, de decir, bueno, ¿De qué se ¿Por qué no esto? ¿Por no otro? quiero, quiero escuchar, quiero saber de qué se trata para, para ver si es posible que la persona que yo conozco, yo tal vez en este momento no, ¿verdad? Pero tal vez la persona que yo conozco te pueda ayudar. Te pueda ayudar. Ok. Mire, eso es lo, importante de lo importante. Así es. Cuando somos indiferentes, realmente no nos preocupamos por los demás. Pensamos nada más en nosotros, en el yo. Así es. Yo estoy bien, lo demás no, importa. Hemos estado hablando de que no podemos manejar más de 10 personas al mismo tiempo para tratar de ayudarles en cuanto a algo que pueden hacer, que pueden realizar, para salir adelante. Exacto. La gran cantidad de correos que recibimos constantemente, constantemente, y de muchas partes del mundo, es el empleo o la falta de dinero o que no les alcanzan. Y hay formas de cómo poder lograr tener un ingreso extra adicional. Te queremos ayudar si tú lo permites. Pues no puedo hacer nada por ti si tú no das un paso. No seas indiferente ante esta invitación. Mejor entérate y si te gusta, adelante. Si no te gusta, perfecto. Pero ya lo hiciste. Correcto. Ya te dices cuenta. Ahora, por otro lado, que, como decía de mi esposa, que si tienes una amistad o un familiar o un conocido que necesitan de la ayuda y tú le puedes decir, oye, mira, a mí no me interesó, pero ¿por qué no vas tú? ¿Por qué tú no haces esto? Comunícate, mira, esta es la información, este, escribe este, y te informas ya directamente. Te invitamos, aquí está la invitación, ahí está la información Así que entonces es cuestión tuya si eres indiferente o no eres indiferente. Claro, claro. Y les agradecemos la fineza de su atención y también el que puedan compartir esta información con otras personas. Solamente máximo 10 personas podemos atender al mismo tiempo, pero queremos hacerlo individualmente. Individualmente, así es. En las ocasiones podemos quizás dos personas, quizás en las ocasiones tres personas, pero va a ser más individual. Así que entonces, anúnciate, mira el correo, escríbenos y regístrate como amigos con nosotros en Facebook. Así es. Para que podamos tener una comunicación, porque vamos a estar dándoles una plática bien linda, bien preciosa, que estoy seguro que te va a gustar. Así es, y recuerda que nos preocupamos por ti, queremos ayudarte, por eso es que estamos haciendo esto. Así es que esperamos tu correo. Dios te bendiga. Les amamos. Bendiciones. Bendiciones.